Mostrei. é, é a post mega alta. que nada soca. Jutara a mas azul guarda e a saluca fuca fuca. a motora e gasta unha. Bem, criança. Vezsdunk. Kiskötő, alszik, nagykötő, átáll, súly, kinyílik, csak a mezőn, ég ezerítik, patimó, á. a béka kulcsol. Béka kulcsol, nácsúrolé, nózta, aztúra, ha tudnak át. Szállal a góra, significa a isso que pode morrer. Tia, filha, olha e não pesquisa, tipo da música da voz. E esta árvore de frutas de tia, Tá, tá, tudo. Tá